balzello Andamento dela como me balzello Ser set like a Cristiano No, Nano, no, Ronaldo do. Mas o body dela deixa todos loucos Atrofia em todo young Naga no block, naga no block São bola de ouro uh, uh. Mulher heroína, ecstasy, pô o Cheiro dela me deixa todo dopado Dopado, dopado, do A mistura dela é o meu puro bazelo Rosto de bujurra, rabo de bacongo De bacongo É que nos you